mapagpalang uh, ah, morning na po sa inyong lahat. Sa kamantakon ng daigdig, umaga man o gabi. dyan sa pinalagyan. This is Mr. Fernandez Sabing. Start your day with a big smile. So, andito lang po tayo para mag-create ng another video. So, don't fail to watch, like, and share this video. I love you all. Salpicación que no se puede. Thank you. Oh, Paida. na. Hmm. Bichan mo para ano, <laughs> oh. na pala eh. Okay. Onchi pumasok? Onchi? Ay, pumasok pa si Oo. Kain mo ito na lang. Hoy, wala na Tulog ko tulog ka kasi. Pagod na yata eh. Chicken? Wait mo naman sila ng chicken. Apat. Oh my gosh! Wala. <laughs> Akala mo lang. Akala mo lang. Ito do, ito yun do. Ayan, ano oh, small chicken. Oo. Oh, eh, panulong, kare, kare, turkey. Ano mo chicken pa rin? Bakit? Tatlong pa itlog mo? Hahaha. na grasya ng bunyintang tatlong persona. Kami po ay uod lamang sa lupa ay gumagapang. Lipos ng dilang kasamaan, Virgen kung di mo tulungan. Anong aming kapakanan? iyak. Mga propeta, sa pagkatribo ng ni Judas, ng matalastas ng lilo ang mga sagot na ito nangusap ng panibago aniyay mga dinoo mabutit na dinig ninyo na ang inyong kahinahana sa dereni panangan silang tunay na bahaya ng kupetang sinikiya Tuwag kayo magsitabang ang matanto ni Maria, inilip ang marap niya. Lusong giliw ko ang niya, dito ay walang anak na. Maligiyang may boda. Ang isinagot ni Kristo, mga ay aanhin ko Mawawala kaya yan noon Sa aking sangbun sa'yo Nang ako lang ang ganito Ating lipas sumasakit Ang oras na aking ilaw Dito na nga ay kagalitan, ngayon ay iyong tampuhan. Aba Panginoong mahal, ano pang kapakanan, nilimalaling ang buhay. Umayag na nga si Pedro na bubog sa mestro at naniglo Naroon narito ang buong ibig At hinugas ang toko Asal ang awa Bago'y Diyos nadakila Nang may kunang halimbawa Ligis na nagpakababa Ang taong ha Malupwa ang dinig sa krisipados Nagbusin sa mga pronamos Kuupiniga ang kuun Diyos Nagbabatang nakaluhod sa pagkakas kapatid ang mga paa na mahugasan na niya pinanirap pinagtanpa na lupaan Makatabin mong bilang lahat ay nasasalisip iyong palalo mong bait ang iba't mong tingmali